Karu dia kadai kawai kari kapat kiu ustad bahaha ka ekonomi. Lani ka GDP. Gross Domestic Product. Hmm. Hapor dia kadai arpu prateli ki jela. Bat ki territories. Hangningan merajpi ki eki jela ki baru sepatam hapor India. dia. Kumulai shibu na epic subscribers baro ki ba jusu tana ban video sa kini channel storyteller London. Ya ka jing rius pa jong ka nuku nuku ri lakan top lani lakain lang. Ya ka la ni ke grass domestic product jong ki jela bat ki territory. Lada deh ya kenu kenu keri, kuri, kidan ki jela ki baru spa, ki babiang gayo kekat, bat ki donru ki jela ki baduna ke yo kekot lani ki jela ki baduk ke jela ke baru spatam hapor india number way ke dei ke maharashtra ke nongbak jongka ke dei ke mumbai ke GDP lani ke grass domestic product jongka maharashtra ke long South Park New Pun Rio Billion US Dollar ka marashtra ka deiru ka jela ka bawan baar ha ka jing pau khmat ha po kari bat ka balai ha ka jing he jong ka area nambarar tamil nadu ka gdp jong ka tamil nadu ka dei arspa khandai bunyau billion us dollar nambar lai gujarat ka GDP lah ni ka gross domestic product jong ka Gujarat kalong arspa nyu po billion US dollar number saw Karnataka ka Karnataka ka Deiru ka Jela ka Bakyu step ha ha ka yo ka kat bat ka GDP jong ka kalong arspa san pun riu billion US dollar number san Uttar Pradesh Kadiru ka jela ka ba pau matam hapo kari ka gdp jongka ka long san pulai billion us dollar number 3 ke west bengal ka gdp jongka west bengal ka long arspa nriu billion us dollar number 9 rajasthan ka